das gedacht, dass ich dich traf? Unterwegs mit der Gang, nachts um halb drei auf dem Kiez in einem Club voller Fans. Du hast mir erzählt, du wärst Astronaut. War nur ein Scherz, ich bin trotzdem mit dir abgehauen. Zum Mond und zurück, und immer ein Stück. Die Sterne gejagt, nur freie Fahrt auf unserer Umlaufbahn. wieder schlafen kann Wenn du bei mir bist, krieg ich nicht genug von dir Und zieh dich immer wieder zu mir ran Wenn du bei mir bist, kann ich mich selber wieder spüren Ich kenn niemand, der mich so wie du berührt Nein, Baby, es gibt nichts, was ich vermisse. hey. Wenn du bei mir bist, hätt nicht gedacht was ich für dich mach von Norden nach Süden, zehn Stunden im Zug unterwegs für eine Nacht. Sind uns wochenlang immer näher gekommen, gelacht und geweint, haben alles geteilt und unsere Reise begonnen. Zum Mond und zurück und immer ein Stück. Die Sterne gejagt, nur freie Fahrt auf unserer Umlaufbahn. Doch ich musste weg, dann hab ich gecheckt, dass alles besser ist, wenn du bei mir bist. Weiß ich, dass mir nicht Bett und ich endlich wieder schlafen kann. Wenn du bei mir bist, krieg ich nicht genug von dir und zieh dich immer wieder zu mir ran. Wenn du bei mir bist.